Ond mae'n y gyfle fan hyn go iawn i Lywodraeth Cymru i ddangos bod nhw'n llywodraethu Cymru a bod nhw o blaid y Gymraeg ac yn gefnogol i'r Gymraeg. Os ydy'r bil cyllunio fel ag y mai, mynd trwyddo fel ag y mai, bydd o'n symbol o fethiant polisi ac o fethiant y cylliad Cymru i, ymgo, ym, i gofleidio'r maes yma ac i sicrhau dyfodol cynaladwy i Gymru ac i'r Gymraeg. Um, dwi'n ddiolchgar am y sylwadau gaethon ni, a mae rhai o'r bobl a gafodd uh, uh, lle, caf, uh, lle ni'n trafod hyn gyda nhw yma heddi, a dwi'n gobeithio yna nhw'n mynd yn ôl ar neges yna i aelod eraill o'r preidau a oedd yn, yn cyfarfod gyda ni. Um, mae yna rhai egwyddorion gyffredinol sydd yn treulio trwy'r uh, uh, uh, drafft uh, ymgynghorol yma. Yn y, yn y lle cyntaf, nid mater defnydd tir yn unig yw cynllunio. Pryd ni wedi cynnal cyfarfodydd gyda cynllunwyr o fewn Llodraeth Cymru ac yn y rhan barthau, maen nhw'n syrthio yn ôl ar y datganiad yna, o iawn, mae'r mae busnes cynllunio yn ymwneud gyda defnydd tir. Mae pob penderfyniad defnydd tir yn cael effaith ar bobl ac ar yr ymgylchedd. Felly mae pob datblygiad polisi neu uh, pob bil o unrhyw fath sydd yn ymwneud â cynllunio yn ymwneud gyda pobl a'r amgylchedd. Ac yng Nghymru, mae'r bobl yn cynnwys y Gymraeg. Yn ail, mae'n amlwg bod na diffygion yn y drefn cynllunio. A dyn ni'n gweud fel mater y gwyddor, mae angen i gweld mwy o reolaeth dros cynllunio gan cymunedau. Dwi wedi gweld doi enghraifft yn fardal i fy hun. Yn ardal bod yr wyddan, mae 94% o'r boblogaeth wedi datgan i gwrthwynebiad i aderdu 802 ar stepan drws i pentre bach nhw. 94% yn y referendwm o gynaliwyd yr ardal yna. Di ystyrwyd hwnna'n llwyr. Yn yr un sir, roedd cynghorydd yn codi fyny ac yn deimlo'n bod yn cynrychioli cymuned yn y sir yna ac yn annog, yn wir bron yn begian y, y cyngor sir yna i sicrhau nad oedden nhw'n cynnig tai datblygiad 15 o dau yn eu pentre fe. Nid bod yn gwrthwynebu datblygu tai, roedd ei o blaid rhywbeth mwy resymol, deg tŷ. Ymateb y cyngor, anwybyddu'r cynghorydd a prydleisio o blaid y pynteg o dau. Er i'r cynghorydd yna deud, yn blwmp ac yn blaen, mae un o'r prif resymau oedd y gwrthwynebu datblygu mwy o dau yn y pentre i bod yn adeiladwyr lleol eraill yn gwrthwynebu hynny roedd yn tan seilio i diwydiant adeiladu tai nhw hunain o gael uned arall o 15 o dau, uh, uh, uh, neu stad arall o 15 o dau yn y cymuned berthnasol yna. Felly mae yna rhywbeth yn bod yn y broses o democrateiddio sydd wedi bod yn mynd ymlaen, lle dyw barn lleol bobl ddim yn cael yr styrraeth y ddylefo. Nawr dwi'n digon hyn i gofio adroddiad gyllunio dath allan ar ddiwedd y 60au, dachrau'r 70au, adroddiad Skeffington. Oedd yn annog y byd cynllunio trwy ddi draw i gofleidio'r gymuned, i gofleidio bobl a sicrhau llais cri i bobl yn eu cymedau nhw. Mae arna i ofn bod yn dal rhywbeth sy'n cael ystyried yn rhywbeth rhy arbenigol a rhy bwysig i ganiatau i bobl i gael llais go iawn mewn dyfodol i cymunedau nhw. Ond mae cyfle ni i newid hwnna, a gall y bil gyllunio yma cymeriad camau i'r cyfeiriad yna. Yn drydydd, does dim amheuaeth bod penderfyniadau cyllunio mynd i gael ac wedi cael effaith ar y Gymraeg. Dim o reidrwydd effeithiau negyddol, dim dadl ydy hwn dros gwrthwynebu datblygiadau tai. Dadl ydy hwn dros sicrhau datblygu tai a datblygiadau economaidd eraill sydd yn gynaladwy. Mewn rhai ardaloedd, mae angen mwy o tai. Mae'n ardaloedd eraill, mae angen ystyried beth di effaith y datblygiad yna ar y gymuned, ar wasanaethau ac ie ar yr iaith Gymraeg. A mae eisiau bod yn hollol agored am hyn. Dim rhywbeth i, i, i sôn amdano yn y dirgelwch ydy hyn. Mae rhaid i fod hollol agored yn cydnabod bod datblygiadau yn gallu bod yn niweidiol neu yn wir yn gallu cryfau y Gymraeg. Mae roi un enghraifft bach syml o chi o'r ochr cadarnhaol. Mae'n anodd iawn i, i, i, i ffermwyr yr er enghraifft i adeiladu ail tŷ ar eu tir nhw, ond i bai bod nhw'n gallu profi bod y fferm yna yn gallu cynnal doi teulu. Nor yn fardal i, mae'r ffermydd yn fach. Mae'r rhan bwyd y fwyaf o'r ffermwyr erbyn hyn yn dibynnol ar ungwm y tu allan i'r ffarm. Er mwyn sicrhau y lyniaeth, mae'n naturiol iddyn nhw i, i, i gobeithio bod y mab neu'r ferch yn aros ar y fferm ac yn cyfrannu at oblygiad y fferm yna. Ond petai nhw'n mynd i awdurdod cyllunio a gofyn yn gennych ganiatad cyllunio ar gyfer ail cartre, bys fysa rhaid profi, bys fysa rhaid profi bod y fferm yna ddim